Hola, molt bona vesprada i res, continuem amb l'entrevista que vam mantindre amb Josep Lluís Albinyana, així a la segona part, és una entrevista prou fructífera i res, comencem. Comencem ara parlant també d'un temes que seran un poc més d'actualitat que en el primer programa. se'ns penja, però bueno, <laughs> és una altra història. I en aquesta època, bé, tenim este, anem a dir-li, particularisme lingüístic, però per norma general podem dir que la Generalitat té una alta acceptació, la preautonomia té una alta sí. acceptació. Vostè ha parlat del llibre dels sendis del Consell. Podríem dir que l'estratègia d'aquesta època era que vostè encapçalara la major, la major part d'actes que poguera encapçalar per a crear una imatge de que ja existeix una Generalitat i que ja tenim un govern propi? Sí. Sí, sí, sí. És, en això eh, està, està tot escrit. La, la imatge del poder crea sensació de poder. I jo vaig tenir una <laughs> conversa en, en Tarradellas, en Morella, eh, que era, era molt descarada, molt descarada, perquè aquell home tenia pues, l'edat que jo tinc ara i parles i no penses el que dius, mm, sinó que creus el que dius. Ell deia, per exemple, mira, Albinyana, això de les autonomies, és un rotllo, perquè les autonomies només són pel que puga pagar-les. <laughs> lo de més, lo de més a palestat, <laughs> o sea, que no interessa. A mi m'escandalitzava en aquell moment, però, bueno, jo, jo quasi penso el mateix a, a les d'ara, no? Continuo defensant l'autonomia del País Valencià perquè nosaltres no som un poble subsidiat, mai ho hem sigut. Malgrat les carències econòmiques tan brutals que patim per totes les conseqüències dels governs de la dreta i del PSOE, però eh, eh, no som un poble subsidiat, som un poble que mereix una autonomia perquè pot pagar-la. I en aquest <laughs> sentit estic, estic convençut d'aquesta regla. Bé, eh, en, el tema, en el tema de la imatge del poder, pues era l'únic que teníem. No teníem competències, no teníem pressupost. És ridícul el pressupost en què ens manejàvem. I damunt me, me, me parlaven de, de despilfarro. Ells que creen 15 milions de pesetes 15 per, milions! Per, per 5.000 de la Diputació de València, el senyor Ignacio Carrau, no? No, no, no. Ignacio Carrau va... Vamos, això és un... Uf, jo que sé, jo tenc una galeria en què, a més a més de la imatge invertida de Felipe V, eh, <laughs> penjaria uns quants retratos més. O sigui, n'hi ha, ha, gent que, que mereix passar la història cap a, cap a, cap a baix, però vamos, està clar, i, i, que, i que costa que no acaben a seu carrau, eh? jo els parlamentaris de la meva època es tindria tots penjats cap a baix. O sigui, no, no, no, no, no en salve cap, eh? ni del PSOE, ni del CUDE, ni del PC. Per, per, perquè no van redactar l'estatut, van ser uns gossos, van ser uns miserables, se quedaren al marge, i damunt, bueno, després vingueren de bonitos, pactant lo de Benicàssim i tal, i, i disfressant-lo com lo único possible. És una misària. a mi, per a mi, eh, tot allò és una misària. Bueno, a lo que anava. Mm, jo tenia molt clar que si jo anava un acte, la presidència no l'anava a tindre el governador civil de la província. I això m'ha creat molts conflictes, i conflictes mai entesos, perquè per un serà la soberbia despòtica d'un virrei enano, per altres l'ofensa a les autoritats establides, per altres tacatí que t'agrada, no sé. Jo és que representava tot el País Valencià i el governador podia representar al govern de la nació en la província d'Alacant, en la província de València o en la província de Castelló. I això era una batalla clau per a mi. Tenia que demostrar als assistents no que manava jo, sinó que representava a, a, a tot el país, no? que això era la institució. A partir d'aquestes xicotetes fetes, d'aquests actes, d'una gran tensió interna i una gran incomprensió, doncs jo pensé que la gent va caure, perquè la gent no és tonta, va caure en que hi havia una institució regional o nacional, m'és igual, com l'entenguem, perquè en això no, no, no discutim, i que això podia ser una solució per endavant per a un autogovern. I la gent s'ha d'il·lusionar. Jo sóc fidel a aquell record. Jo no puc parlar mal. Acaba de fer, de fer un, un, una cosa una cosa que no es deu de fer en un mitjà públic, que és parlar mal d'algú. Però mm, és que, a continuació, vaig a parlar sis, precis hores bé de molts, de molts, de tots els regidors que van votar l'autonomia en la primera instància, gent com un regidor de Força Nova en Villena, que votà a favor de l'autonomia pel 151, Força Nova, eh, el seu partit, eh? I a partir d'ahir, ningú en tot el país sentirà cap arrere. Cap. Cap d'independents, de UCD ni de, PSOE. I la gent, i les dones i els homes són els que a mi, els que a mi m'emocionen recordar. Estaven il·lusionats. I a partir d'ahir, tota la gent que s'arrimà en aquella època i que treballà honestament. A això sóc d'una fidelitat absoluta per tota la meva vida. Eh? Pense que ells sí que eren els autèntics patriotes i que no mereixien la classe política que en aquell moment emergia del país. D'això també estic segur perquè, clar, eh, pensant en com de traumàtica, podem dir traumàtica perfectament, va ser la nostra transició, podem pensar tota la, tota la tensió que hi hagué, però aquesta il·lusió que vostè parlava abans, eh, estem parlant de que vostè va ser mantenidor de la falla major de la falla del Pilar, sí. que en aquesta època era una falla prou conservadora, no? junta a convento i un poquet enfrontada a la Jordana, i Vostè va ser el mantenidor de la fallera en el sentit de que vostè era el president del País Valencià i ahí estava. Vaig ser un poc abans mantenidor, bueno. Andrés, però vamos, sí, sí, sí. Jo, jo salve moltes coses, totes les del meu país, que és el teu. Jo les salve totes, eh? <laughs> no entré en conflicte amb ningú. I el nostre club de futbol, que és el València, eh, també el va fer president d'honor, sí, si no m'equivoque, no? Sí, sí, sí, Nicina i Brillants. I... Jo, a més, era soci del València, tota la vida, mon pare em porta els tres anys, i hi una cosa molt, molt entranyable, és que mm, per cortesia anir al, al palco de, de, dels presidents i això, però immediatament tornia al la meu seient de, de, de tribuna, <laughs> perquè estava entre els amics i, bueno, pues, preferia anar allí. I és presidència de Ramos Costa, que també la, sí, sí, la, sí, imatge, sí. la imatge que normalment se té d'ell és el que posa l'uniforme de la senyera en el blau per a crear tensió, no sé què. Se té una imatge molt negativa d'ell i... Jo no he tingut cap de problema en la gent representativa. O sea, els problemes es plantejaren pues, personatges de, de molt tèrbola <laughs> figura i de lealtat al franquisme, com per exemple que anomenàveu abans el Carrau, Ignasi Carrau, és un home que eh, digamos, eh, eh, va, va cometre l'error d'eixir de, de, mal de la seva història enredant se <laughs> en una batalla que ni, ni venia gran i que no tenia res a veure. Per contra, per contra, eh, paral·lelament, Miguel Ramon Izquierdo, alcalde de València, impecable, i jo l'he defensat sempre, i això que és un home ideològicament... <laughs> Sí, sí, molt de dretes. <laughs> Molt de dretes, molt de, molt de blau i, i tal. Fundador de Unión Regional Valenciana, vale. Ah, alcalde en Falà... Pues impecable. Me teniu així 24 hores i no me traureu un, una paraula de crítica al, a la conducta de Miguel Ramon Izquierdo en la Generalitat perquè això, això és un tema molt interessant perquè abans parlàvem de Carrau, la Diputació de València enrocada en que no volia cedir ni una sola eh, competència Exacte. a la Generalitat. I per llei estava obligada. I per ley estava obligada. En el decret de ley hiperautonómic dia que los medios de los, del Consell lo pondran las diputaciones. Nosaltres varen, varen fer dos coses demanar mitjans, però a més a més demanar-los les competències que ells no exercien, les que no exercien, perquè es començaria a moure's, sense duros, però per la voluntat política de fer coses. Van entendre en la cara dura i el morro de reunir-se els tres presidents i dir que fins a que no hi haguessin eleccions municipals no soltaven ni les competències ni un duro. Mm <laughs> -hmm. Jo, jo per mis cojones, perdó. Sí la il·legalitat no és cosa meua. No, és tan sols, no estic en, a favor de deixar autonomia o deixar règim preautonòmic o el que siga, sinó que damunt oh. incomplís la legalitat. Ai. Si vols anem a la guerra o si vols mos quedem com estem. Ja. O sigui, doneu-se compte del que, això, lo, que això suposa. Clar, estem parlant de coses que avui en dia en una normalitat democràtica no és imaginable. Que una institució li nega la pa i la sal, estem legalment obligada com és possible en un règim de dret? O com és possible que un governador civil, un governador civil aleshores, escriga articles en la premsa contra eh, el règim autonòmic i contra les manifestacions democràtiques? pues eh, en aquests dos fronts jo tenia que, que moure'm. A mi me, me faciliten la seu per l'autonomia en l'actual Palau de les Corts, però que aleshores serà el Palau del Movimiento, en l'escut, el, el llum i les fletxes en la façana. Mm això són els mitjans que me, que me dona el govern, d'entrada. Me tinc que apoyar en la Diputació en un enrocat franquista que el que diu és que per sus narices allí... I damunt este és el que dona la seu al tercer dia perquè se tanquen uns valencians molt patriòtics, perquè els fot molt que en una radiotelevisió aliena en Catalunya es parle de la paella catalana. I clar, se senten ofesos que tenen que tancar-se allí, i, però per demanar-me a mi, que estic al costat, que me, sumis, que, me, que me sume a la seva protesta. Perquè tenen que confessar-me, tenen que, que, com fa el periodista este de la televisió, Digo usted conmigo que los de Tarra son uns asesinos. Por això, <laughs> volien que jo diguera que també els catalans mos furtaven la paella. I mentre Carrau estava que si la paella porta tomata o no porta tomata, tenim a Ramon Izquierdo, que és del mateix partit. Impecable. Prim, primer Falange i després Unió Regional Valenciana, mateixa ideologia podríem dir, però precisament és el que parlàvem, no? Una Generalitat que tenia 12 milions de pesetes per a funcionar i la policia que hi havia aleshores era la policia local cedida per l'Ajuntament de València. I a més cedida per iniciativa d'ell. President, jo veig que si no tens tu ningú a la porta, si tu vols, demana el que vulguis, demana el que pugues, eh, però que ja d'antemano jo pense que una força perquè t'acompanye, perquè tiga tal, pues encantado de la vida, Miguel, de de la vida. I per això, quan fa el centenari el penat, la gent s'olvida, Carrau en demana, que vaig a, Carrau, no, a la cloenda. No, no, va ser Carrau. Oh. Perquè ho fan en l'Ajuntament. I jo vaig a la cloenda <laughs> del centenari del Rapenat. I que en aquesta època ja s'havia expulsat a... Sí, sí, ja. A, este, a, a Sánchez Guarner, però encara presidia Begut. Te, te conto una anècdota. <laughs> Puig, me ric perquè és que fa, a mi m'ha de fer molta gràcia eh, <laughs> estaven allà tots sentats i jo pues, estic, la, clar, en el, en el lloc d'honor i <laughs> comencé a dir a dir-los, perquè avui <laughs> dic avui, entonces 50 veus fan ui, ui, ui, corregint-me. em passava la mateixa anècdota que a, a Vicent Andrés Estellers quan van fer no sé què, mantenidor en Torrent, que també per, per balcó eh, li van demanar que fes unes paraules <laughs> i, i s'assoma allí, s'aguaita i, i diu poble de Torrent, i immediatament d'un que està allà baix diu en valencià, en valencià! <laughs> No sé jo com se dirà en València Poble de Torrent, jo admet <laughs> que Tampoc. tinc el mateix defecte que el senyor Estellés i també li dic Poble de Torrent al Poble de Torrent coses d'aquella època. Sí. Molt bé, doncs servisca eh, aquest testimoni també com a un reconeixement, podríem dir reconeixement fins i tot valencianista a la figura de Miguel Ramon Izquierdo, alcalde de València en aquesta època, que a diferència del president de la Diputació, Ignacio Carrau sí que va mantenir una, una, una posició de lleialtat institucional cap a la naixent Generalitat i va col·laborar en la mesura del possible, posant al seu servei el dispositiu policial per a protegir a, a la figura del president de la Generalitat o, o convidant al president a, als actes que organitzava Junta Lorra Penat en una època en què encara coexistien algunes sensibilitats diferents dins de l'associació, encara que ja s'havia produït l'expulsió de, de Sánchez Guarner per catalanista i totes aquestes coses, i això, que servisca el testimoni de reconeixement a una persona que, tot i partir d'unes posicions prou allunyades a les d'Albinyana, que diverses vegades en aquesta entrevista s'ha declarat com a fusteria o hereu d'eixa tradició, i encara que Miguel Ramon Izquierdo partia d'unes posicions d'un valencianisme, podríem dir, partidari de la senyora en blau, més properes a les d'Ignacio Carrau, no va mantindre l'estratègia de la tensió i del conflicte que sí que va mantindre el president de la Diputació. Molt bé, pues anem avançant un poquet. I, sí, perquè vamos... Pues, clar, està... Sí, mos anem a quedar tota la vida en el 78. Sí. I res, més avant, pues, podem passar a això per més, més ràpidament, tu no estàs d'acord i dimitixes de, passem, de president. Passem plana, sí. Passem. No, de fet, ahí, Nian, jo sí que vull posar un poc d'esment de, en el tema perquè en l'abril del 78 vostè dimitix, però la dimissió efectiva és... O sigui, vull dir, en no. l'abril del... No, el 79, perdó. En abril del 79 vostè fa una primera dimissió, encara que la dimissió verdadera és en desembre del 79. En realitat, la primera dimissió va ser una maniobra tàctica meua, eh? de posar contra les cordes al PSOE-PSPB. Eh, el PSOE eh, li venia incòmodo aquella lluita per l'autonomia i volia eh, sortir-se'n. Eh? Acabar ràpid. Acabar ràpid, i anar a competències, hi havia moltes pressions per buscar el clientelisme. Però com jo sabia que no tenien altre presidenciable, presenta la dimissió per a forçar a que tinguen que reconèixer i ahí, claro, claudiquen, claudiquen però ja estava la la crònica d'una mort anunciada a partir de Per, per jo te faré la creu. Sí, sí, sí, jo també, eh? Sí, sí. La, la creu feta. I jo no vaig dimitir, ells se van sortir del Consell i, i me van obligar a cometre un delicte, que és l'abandono de funcions públiques. Això és el que passa en desembre del 79, sí. que eh, en principi com a protesta no, per una cosa que fa UCD a Madrid que dificultava l'accés a l'autonomia, des del PSPB, eh, PSPB-PSOE ja en aquesta època, tots els parlamentaris dimitixen del, del seu càrrec en el Consell, la qual cosa vostè el deixa en solitari, junt a UCD i el Partit Comunista, que li deixen en minoria, òbviament. Ah, en Alacant, el dia 22 de desembre o 21, van acordar sortir-se'n del Consell tots. I bueno, pues, com estava la cosa ja feta, eh, jo havia complit, pues, el dia següent hi havia ple del Congrés de Diputats, a mi em va rebre Alfonso Guerra dient-me, però aquesta tonteria de que de salir del Consell, això ha dit que és un invento d'Albert Martorell. Dic, no, no, ni hablar, això ho han acordat en Alacant. Això no pot ser. <clears throat> Diu, o feu vosaltres la roda de premsa ratificant el que ha dit l'executiva del PSPB-PSOE, o la fas jo, però jo des de luego hasta si hem arribat. I aquell mateix dia li doné dos cartes, que ell en principi, sense obrir-les, me les volgué rebutjar, una era adreçada al president del grup parlamentari socialista i altra era adreçada a l'Andrini de la Villa, president de, del Congrés i de les Corts. En les dues era presentant la meva dimissió com a parlamentari, en efecte, és l'1 de Xirer de 1980. Eh? I bé, en febrer el, vaig rebre una carta del grup parlamentari anunciant sancions per la meva ausència, jo li vaig contestar dient que, que me remitia a la carta de dimissió i les coses van ja precipitar-se perquè en el mes de març pues no sé quin animal va fer el PSOE i ahir jo li vaig dir adeu. Dic, jo no, no estic així còmode, i me, me'n vaig. I això és el que passa. Mm. La baixa definitiva del PSOE, eh, tanmateix, seria... La denunciaria vostè en premsa en el 81, no? No, no, no, el 80 mateixa. 80 mateixa font. Crec I, que, i, i res, i ja, ahir ja comences una nova trajectòria, primera forma, i... En Paco Burguera. En Paco Burguera, i no sé si és... Fundes el Partit Radical Socialista Valencià? Intente en un cosit, en cert, bon, bon, bé, que bé, com que, que bé treballeu. <laughs> Intente, intente en una primera... Mira, ahí eh, vos confese en, eh, en este revival eh, molts m'acusaren, amics des del PSOE, que no m'haguera jo sublevat, que no haguera dit jo no me'n vaig, sou vosaltres els que... i haguera plantejat una decisió, uh eh, -huh. retenint la meva acta de diputat i, i, i nuclisant un grup d'alcaldes i de més. Jo realment és que vaig, vaig eh, fer una valoració de lo que podia arrastrar i me n'adoní que era molt poc, que era molt poc. I, per tant, la meva imatge de derrotat haguera sigut doble. Jo tenia que mantenir la imatge de aniquilat o, o, o vençut, però no, no, no derrotat, o derrotat però no vençut. I, bueno, quedava l'alternativa de un partit fora que arrastrara gent del PSOE, però que també eh, reclamara a gent que s'havia quedat frustrada en el procés i que pensara que podien fer alguna cosa des d'un nou partit i acudint a les eleccions en claretat, o sigui, una força, diríem, eh, antagònica a la Unió Valenciana sí. d'aquella època. També vaig medir les forces i vaig veure que ningú s'apuntava. <laughs> I, bueno, entonces pensi, més que crear una nova força, anem a reforçar el més autèntic. I el més autèntic que quedava entre les mans, per mi, era Paco Burguera. Clar, perquè el, el PSPB havia entrat ja en el, la demarca del PSOE i havien acceptat tot allò i, pues, bueno, era impensable. I era el partit nacionalista del País claro, Valencià. Claro que era un partit que podrien dir que era el seu origen era aglutinador, més, sí. mirant més el, el país que mirant la ideologia de cadascú, perquè Paco Burguera va ser diputat amb tu en el Congrés, però ell per la UCD, encara que ell també va eixir sempre per, discrepància. Del Partit Liberal, el Partit Liberal sí. però Paco Burguera tenia una, una imatge impecable. Uh mhm. -huh. Paco Burguera era d'aquells homes que uno no podia enganyar-se. Mal, malgrat, malgrat aquests antecedents, Paco Burguera era Paco Burguera. Uh mhm. -huh. I ell, i ell era, era fiable. -huh. I el PNPB eh, realment es presenta una vegada a les eleccions una autèntica catàstrofe que el que volguera acabar arruïnat pràcticament d'aquesta aventura i esta unitat valencianista, que és un nom provisional que va tindre el que vindria després, que acaba sent una coalició amb l'agrupament d'Esquerra al País Valencià, que era una altra formació, estava més esquerrana, però l'origen podríem dir que és el mateix, no? rebotes del Partit Comunista que eren valencianistes i acabaren fora, una part del PSAN que era més possibilista, en definitiva, tot el, tota la gent, <laughs> diguem, valencianista que acaba rebotada de pràcticament tots els partits polítics que hi havia i acabareu creant una cosa que es dia Unitat del Poble Valencià. Esteu millor informats que jo, no me'n recordava tantes coses. Sí, crec que sí, sí. Mm -hmm. Vostè crec que va ser també secretari general del no. PNPB o alguna cosa semblant? No, no, no, no. jo tampoc volia tindre càrrec orgànic. Crec que va, me van fer vicesecretari o vicealgo, vicealgo. <laughs> però no, era Andreu Banyuls el que jo recolzava com a secretari sí. general. Sí. I, I res, eh, així és, va ser la unitat del poble valencià, que és una història que ja tots coneixem, i tu vas, vas estar com en un segon el més podríem dir, no? Tirant bueno, una llegar, arribar al moment en què em passar factura tot el que havia viscut d'alguna forma en un desig eh, molt, molt greu de canvi. Jo penso que, que tenim que canviar eh, al llarg de la vida i canviar radicalment, si és possible. Vaig ingressar eh, en la carrera judicial, la qual ja m'allunyava de, del país, no me n'anir tan... Però, sobretot, vaig obrir un altre escenari que va ser la predicció al camp de, en la justícia, però el camp de la cooperació internacional, en temes de justícia, modernització de l'Estat, i, i bueno, han sigut 20 anys eh, d'una intensitat gran i, i sobretot no tant per la meva activitat, que, que bueno, ha, ha sigut, eh, d'acord als països que he visitat, pues, bueno, he recorregut tota Amèrica Latina pràcticament i, i darrerament he estat inclús en Argèlia i això m'ha enriquit moltíssim el contacte del món islàmic i els problemes que ara estan tan, tan presents. La informació que he rebut, la informació que he rebut ha sigut per a mi mm, vamos, el, el, el, la més la més nutritiva, la més, la més important de, de, de la meva experiència. Vore, vore altres cultures, sobretot, més que cultures, altres sistemes, sistemes anclats en la corrupció, en la pobresa, he estat en els països més, més pobres del món, a banda dels africans, que és Haití, Nicaragua, eh, Paraguai, són, on, on la pobresa no és misèria, és, és pobresa, és, és una situació que no la podem ni imaginar no? i que condena a, a, a, a milers de poblacions i, i sense, sense eixida, sense sortida. Eh, és una experiència que quan eh, així veus de que forma tan estúpida i, i injusta s'està derivant a, a, a un empobriment massiu de la població, te tens que revelar i te tens que revelar en, en, en tot el cor i, i, i ment. Eh, la principal raó, pense jo, de la meva tornada a la política e, és, és gràcies a lo que he vist, a lo que he vist i que, i que, i que trate d'impedir que, que així acabi. Eh? Mhm. La tornada a la política la tractarem. Eh, abans has dit que quan comences la, la carrera en judicatura, com que t'allunyes del país, i has dit, bueno, me'n vaig a Castelló. <laughs> Sí, clar, pensava anar molt lluny, però que aquí... Molt lluny, ah, també has estat a Barcelona i no sé si és Girona? Sí, he estat a Barcelona, no. Acabí, quan torni, de, he estat eh, 9 anys en Barcelona podríem dir que era una espècie d'exili interior? O... Sí, sí, sí, és, és allò el més apropiat, és un exili interior. Perquè necessitaves potser agafar perspectiva i distància? I... Sí, efectivament, jo tenia en mi mateixa molts, molts errors i moltes coses que analitzar, havia caminat molt ràpidament, tenia 30 i pico d'anys quan es començar la meva activitat política, Eh, eh, estic molt reconegut. Jo, jo no m'arrepentís de res perquè la vida ha sigut en mi vamos, una, una font inesgotable de, de, de, de generositat. M'ha oferit el que jo mai me mereixia i ho dic en absoluta humildat i convicció. I, bueno, però el que passa és que tot això que uno rep, eh, en moments en què és més jove, tens que assimilar-ho. Tens que assimilar-ho i tens que mm, meditar-ho, passar un exili interior, el que siga, voler a distància, perquè guanyes, guanyes en conviccions, guanyes en, en claredat, guanyes en, en perspectiva, i, i és el que me passa. I continuant esporgant en la seva vida i tirant d'arxiu, 1987 vostè eh, crec que és el primer signant de la crida a Esquerra Republicana, no? si no m'equivoque. En quin sentit? la, bé, això ho hem vist en internet, era mm. eh, en, reproduït, en, era com quan publicaren la crida d'Esquerra Republicana, que és el món que la societat d'esquerra ah, entra, ah, sí, sí, que és, sí. quan, és una espècie de refundació sí, d'Esquerra sí. Republicana que és quan sí, se fa sí, independentista. Sí, sí, sí, sí, sí, el primer sí. signatari, un tal Josep Lluís Albinyana, expresident de la Generalitat Valenciana, o primer president sí, de la Generalitat Valenciana. Me'n recordava, sí, sí, sí. No, jo tenia molt bona relació amb Esquerra Republicana, era, era molt, molt bon amic del, del que... Heribert Barrera. Heribert, Heribert Barrera, sí. Uh, he conegut tots els secretaris generals posteriors, eh, he tingut molt bona amistat en Josolit Carol Rovira, eh, fins a que a, eh, ressentida per el tripartito, perquè és algo que no, no, no li he perdonat mai, malgrat les seues explicacions. I bé, sí, sí, ha sigut, ha sigut un contacte molt noble per a mi, Esquerra Republicana. I eh, sóc molt amic d'Agustí Serrà, també, que sigui al País Valencià, i, i bé, bona gent. I bé, doncs això, hem tirat d'hemeroteca prou. Eh, tot i això, vostè està completament retirat de la política fins ara que parlarem de l'actualitat i en aquest exil interior i fins i tot podríem dir que prou desaparegut de lo que és l'actualitat. Sí, sí, de la, de autoritat valenciana i espanyola totalment desaparegut, totalment desaparegut. Tots sí. els anys 80, eh, tots els 90 i, i pràcticament tots els 2000 sí. vostè desapareix, se dedica a altres coses i més o menys, no? Bé, abans comentàvem l'entrevista en 2009 al temps i algunes coses. En 2013 crec que va ser una carta que fon prou reproduïda en internet de un personatge per a la majoria de gent desconegut, no per a nosaltres, que sí que tenim un poc més de visió sobre la història del País Valencià, però un tal Josep Lluís Albinyana que demanava perdó per haver sigut un dels 350 diputats <laughs> que va fer possible que s'aprovara la Constitució espanyola. Sí, això eh, ho vaig dir públicament en una conferència en, el, en la Facultat de Història, perquè em demanaren, demanaren i repassant per lo que dia de la perspectiva que uno, que uno, que uno guanya en el temps, eh, mireu, jo eh, puc equivocar-me i ho accepte, per suposat, no, no, no pretén donar lliçó de res, però me sent molt molt, molt, molt enganyat, molt frustrat. Eh, és una presa de pèl lo, de la, lo que es diu de la transició. Jo no, no, no, no crec res, no crec res. I, i, i vos diré la raó, més que els entrebancs secrets que no se coneixen, és que eh, d'un temps a esta part m'he dedicat a estudiar, a llegir, per informar-me, perquè sóc molt aficionat, la història espanyola del segle XIX i és una lectura obligada. Perquè és un, és un para, se pot fer un paral·lelisme en l'actual. Absolut, és clònic, és clònic. O sigui, la transició se podia traduir com la segona restauració eh, eh, borbònica. Efectivament, efectivament. És que això és el que més te subleva. És que si tu sí, llitges sí. tot el procés que se diu constituent i totes les històries dels conservadors, progressistes, moderats, liberals, etc., dius, ah, quin merder és. Això quin merder és? Portem 200 anys mirant-nos el melic en un estat fallit. O sigui, que, en primer lloc, l'invent de l'Espanya centralista és un invent liberal borbònic i, del, i propi del romanticisme. Si no hagueren coincidir les tres coses, viviríem en un país més tranquil, probablement federal i probablement sossegat, sense si és pres. Perquè és que sí, mos han venut gat per llebre en tot. Diuen les pèrdues de les colònies, però, tio, si, si se n'anaven sense disparar un tret, perquè se les feren tots els, tots els criollos que vareu enviar allí i tota la gent que les venireu... Les, o sigui, Campoman és ministre de, de, de, de, de, de Lluís IV, crec que és, el, en el segle XVIII, ja es lamentava que no li hagueren donat a la corona d'Aragó accés a l'explotació de les colònies americanes perquè resulta que les investidures dels càrrecs feta per Castella s'havien convertit en una subhasta en què havia gent que adquiria tres o quatre o cinc càrrecs de virrei, de governador, el que fora, per a fer el seu negoci particular en els indígenes. I s'havia refregat inclús que havia un anat a la Florida a vendre llibres de Fray Junín Pero Serra. La gent no sabia ni llegir castellà. <laughs> Però és que era un saldo que havia comprat. I que, i que també havia sigut un error donar-li el monopoli del tràfic marítim a, a la casa de... a, a Sevilla perquè s'havien dedicat només que a fretar vaixells per traure l'or i la plata, sense crear unes rutes de tràfic, la qual cosa havia entregat el comerç de les colònies als corsaris anglesos i als francesos. I això ho diu Campomanes. No és que ho diga una gent de... sospitosa. Uh mhm. -huh. I se perden les colònies, però és que, a més, diuen és que la generación del 27, eh, que tenía eh, el duelo de la pérdida de Cuba. Però, pero mamarrachos, si vareu vendre les últimes despulles de les colònies per 25.000 dòlars als, als, als alemans en el pacte de París, que veneu l'últim que es queda. I manteniu Cuba en, una, en un sistema de negreros. El Cano Cánovas ser Castillo en un negrer que deia que els negres no podien més que ser esclaus perquè si se llevaven les cadenes atacaven a les dones. I en la guerra de Cuba, de 150.000 soldats espanyols que van morir, el 97% va ser per enfermedad común, no per trets en batalla. De què parlem en el segle XIX? Que té eh, set constitucions i 22 lleis electorals. Todo para impedir que votara más del l'1,5% de la población. Porque el sufragi universal es que se donat nada, a la Primera República. Y una Primera República que te mete els seus en eh, perdón. Sí, sí, sí. ser federal y estrellarse en el tema del catalanisme de Cartagena es que es de chiste. Es que es de chiste. No se s'està por la autonomía catalana ni per autonomía del País Vasco no? En Cartagena. en <laughs> Cartagena és on se posa en crisi el, el sistema federal i tot la, el govern d'Espanya. Aquestes coses que jo ja no les mire mal a llet, les mire en la ironia que tenen, perquè és que no donen de sí. Estos personatges, a mi, a mi, a mi em fa mal veure carres dedicats a Cirilo Amorós, a Mateo Sagasta. Dir, són uns fantotxes que no li diguem res a aquesta gent. Uns autèntiques fantasmes uns, a més, aristòcrates que xoven en la política per els molts duros que tenien damunt. Mireu, Fuster deia, de, el País Valencià no serà d'esquerres o no serà. Home, més que eh, un desig, és un epitafi. <laughs> perquè és, és, és, eh, cal continuar dient, atès el que la dreta <laughs> valenciana ha fet pel País Valencià, pues, mai podrà ser País Valencià. Perquè, claro, és que repassem en el segle XIX el José Cano, el de les avies potables i del port de València, els veïments que dona, l'abandono, que és que se li, li caben damunt una sucursal de Banco Espanya que ofega la, a, la, a la societat de crèdit que trata de crear. És que és, és una societat de, de frustracions permanents per un centralisme boig. Estàs escoltant La Represa, un programa de estrella Has, de, la transición como... un revival del segle XIX, Total, podríem dir. Totalment. I ara, que és quan ens pareix ser que està en, en escac el, el règim del 78, és quan dones el pas, o no sé si van, van a buscar-te, si no m'equivoque, i tu acceptes donar el pas a presentar-te a candidat al Senat per, sí. per compromís Podemos. I... La, la veritat és que només, només que per una petició comú dels dos, eh, podia jo sentir-me tentat a tornar a la política. Uh -huh. Mm, perquè eh, me són atractives les dues opcions i no és per quedar bé, sinó jo pense, jo pense que les injustícies socials que denuncia Podemos o que ha posat en marxa Podemos són tan clares, tan evidents, mm, que això no, uno no pot tindre un cor per a tancar-se front a aquest tema. O sigui, sea, el que, el que, el que d'una forma es que resulta difícil no perdre, no perdre la calma. El que una, en una forma tan perversa se xuve en tancar-li el futur a, als nostres fills, o a vosaltres, i a dues generacions més, això més que a mi me diu, tens que ser molt mamarratxo, per no dir el que pense, per acceptar-ho. Jo sóc d'una generació en què nos, ens animava a obrir-nos pas cap a un futur, sent més que els nostres pares. I ara la gent viu de la pensió de l'abuelo. I no se'n va de casa perquè no té possibilitat. I tenim que acceptar un món resignat a la frustració per les xifres macroeconòmiques. Som esclaus d'algo que ens domina des de que obrim els ulls fins a que dormim. I només la, nostra llibertat exigeix en canviar l'esmartphone o en les hamburgueses o en el nou xoc del, de la televisió. Això és la llibertat d'elecció. Clar, quan tu no has vist països en què, en què encara la gent jove passa un, una vesprada de diumenge jugant al futbol en una pilota de draps i no té ni discoteca ni, ni res, o si fa balls el, el, el premi és una Coca-Cola de, de, de, de premi major. Dius, home, això, salvant les distàncies, és la mateixa misèria. I este és el primer món. Este primer món. En uns salaris d'executius blindats que guanyen milions d'euros a l'any. En unes xifres que jo no les he vist mai juntes. Això com, com, com pots resignar a acceptar-ho? I en nom de què? En nom de què? En un sistema democràtic. O sigui, no, no tracta de fer un míting, és, la, és una reflexió que, que, que és molt fàcil, de, de que, de que t'arribi. Uh -huh. Perquè no, no, no, no, no hi ha raó, no hi ha raó. Aquestes barbaritats no hi ha raó. És com, ara, eh, en lloc d'entendre el per què s'ha creat aquesta guerra suïcida, temerària, assassina, que està colpejant i està semblant inquietud, en lloc d'enfrontar de per què s'ha creat, que no se crea per Mahoma ni per el Coran, se creen per circumstàncies concretes i que s'han alimentat els països fabricants d'armes estan alimentant els conflictes armamentístics i de guerra que hi ha per tot el món, per tot arreu, i se fan rics. I nosaltres ens enterem, doncs, quan ens enterem, mira, fa dos anys que eh, Espanya va renunciar a fabricar les mines de antipersonal. Com estaven cansats de veure els crios en una cama per de, sense... Eh, eh. I Espanya fabricava això i no, no ho sabíem. I aquest benefici és més net que, que el blanqueig de la droga? I pense que és el mateix diners negre encara que se declare. És que jo, jo sóc pacífic, jo sóc d'un poble de pau, jo no vull que xarxis. Vamos, en el sentit de... Perquè l'amenaça militar jo no la vull. O sea, entenguem-se, no és un romanticisme, és una, una, una realitat. Que la, in, la ineptitud, quan no la perversió, d'uns no poden crear-nos una, una societat ja permanent i de futur. Això no és possible. És com la Constitució, no pot blindar-se per impedir que el sistema monàrquic siga definitiu. No pot. És que no és legítim. No, és que se pot modificar la Constitució. Com? Tenen que votar a favor dos terços del, del Congrés, dos terços del Senat, convocar noves cortes, corts, que les noves corts aproven per majoria això i després per referèndum? Que <laughs> és impossible. És impossible. És impossible. En això avançarem més que el segle XIX. No sí, perquè altres... el segle la de la república necessita majoria absoluta Exactament. per reformar-se. <laughs> o sigui que, en aquest sentit, han sigut més papistes que el papa. Eh? I, i paral·lelament, pues, el tema, el tema de, del País Valencià, què puc dir-vos? Pues que, malgrat aquest exili interior, torne i veig una realitat que sincerament mai me la poguera imaginar. Mai. De rica. O sigui, els meus netes van a escola i ja me, em sorprenen perquè diuen que, que m'han descobert en llibres d'història que estan estudiant. La qual cosa me deixa a mi vamos, al marge, dic, no ho esperava. Però venda és que saben més que jo del tema preautonòmic o el que siga la cantidad de críos que están estudiando y que saben parlar mejor que yo en, en valencià. Eh, tota la música que escriu, s'escriu en valencià, tot aquest potencial, quan des de la Generalitat no s'ha fet res <laughs> absolutament. ni, des la, ni des de mitjans de comunicació valencià s'ha fet justament lo, el contrari. I jo penso que s'ha fet el contrari en temps del PSOE i en temps del PP, no és la meva opinió perquè es conec i sé, i sé, i sé de lo que han sigut capaços, que han xuat brut, han xuat brut. O sea, el tema, el tema és així de clar, no, no han alentat allò del valencià adequat de l'Amadeu Fabregat eh, al PP i els signes d'identitat. Han sigut sempre, sempre fanàtics en, en, en, en traure pit front a lo més feble, lo més dèbil, lo més, lo més vulnerable, l'idioma, l'idioma, sempre per crear divisions i sempre per crear tensions d'enfrontament. Això és ser per, perversos. Això és, no, és, no és ser electorals. Ser per, hi ha una perversitat. Malgrat això, avui en dia hi ha una salut, una salut en la societat valenciana que això anima. Això anima. I un partit, o el seu partit com compromís, que ha, ha, ha sigut capaç d'alçar-se en el poder i de demostrar que, que, que la gent creu en aquestes en lo, en lo que representa... Que n'hi ha partida, vamos. Pua, clar que hi ha partida. Clar que hi ha partida. Per això jo me, me ho digueren i es comencé a pensar-me, a assustar-me, dir, però què, què collons, eh, perdó, tinc jo que assustar-me. Estos ho valoren, estos tenen trellat i jo no tinc més que col·laborar. I no, i no puc resistir-me a col·laborar. I quina expectativa creus que s'obrirà a partir del 20 de desembre? Que ja ha vist, ja ha vist avui pel carrer els panells per a que, per a que pengen els cartells d'ací res comença ja la campanya electoral que sí. se podria dir que és de les eleccions més jo que sóc politòleg diria que són les eleccions més esperades de, des de fa molts, molts, molts anys Vita que sí? Mhm. <laughs> estic d'acord sí. i crec que ara és el moment sí, ho diguem nosaltres sí, jo estic d'acord amb tu mhm. I penses que l'expectativa que se pot obrir eh, a què abocarà esta nova legislatura o pot pot, perquè n'hi ha molt... Jo que soc politòleg també entre els cercles que, que conec, n'hi ha molta gent que es pensa que van a fer-li un lifting al, al, que la idea de, dels partits de dalt, <laughs> per la forma, i, i la nova via que Ciutadans és, és fer un, un lifting i tornar a colar-nos-la com en el 78, parlant així yeah. senzilla. Jo... <laughs> Mm, si algo que me, me cau molt de respecte és, és eh, ser politòleg o tratar d'imaginar per on va el xoc. Però bueno, abans, abans has dit, fa temps, que, que, que lo de les enquestes que tenia no això, crec. que això, clar, no que no creus per això, no, te present, no te preguntem sí. més per un resultat, sinó per un que creus que pot passar. Sí, I jo sí. pense que el més beneficiós que pot passar és el derrumbe del PSOE. O sigui, e. sea, que el PSOE es trenque, garantitza, garantitza el que ja no hi ha cap bipartidisme a partir d'ahir. Perquè que la dreta se recicla o no en Ciutadans no em preocupa. Ho ha fet descaradament <laughs> sempre. O sigui, els que tenim una edat sabem pues, que quan arriba un moment Aliança Popular se transforma en Partit Popular i després se torna a transformar en Partit Popular i farà el que faci falta. Probablement el PP, dic jo, que es trencarà, deixant a una banda los Aznar i companyia, perquè això resulta ja molt impresentable. O sea, és que, és que ferix. És que, que Aznar diga yo volveré al gobierno si alguien me lo pide en salvació de España, pues mira, <laughs> es que no, no siga Franco, <laughs> no pensé jo que ressuscite, que algú ho demane, perquè vamos, és, és increïble, no, no, no, no tens credibilitat. Eh? I, el, i, el, i, el, i el, este, el Mariano Rajoy, pues, eh, que sé, està més, més desgastat que un pa de Coca-Cola. O sea, és que no hi ha, no hi ha forma d'entrar de cap de partit. I si la seva alternativa és la Soraya, pues mira, eh, apaga i vamonos. Eh? O sea, el PP ja té una imatge eh, que és lògic que Ciutadans o el que siga se'l menja, està clar, no? Però és evident que la dreta té molt clar a nivell de l'Estat que guanya més en partit únic queda dissociada en dos o tres, i això ho té molt clar. Eh? I és una dreta molt forta. I la dreta valenciana és la més forta de tota Europa prova d'això és que, si tu repasses el segle XIX, tots els colps de la, de la, de la dreta venen del, del País Valencià. Des de la carta a los persas, quan reben a Fernando VII, diguen que derogue la corte... Però és que dies abans havien rebut a José I una part i li havien oferit també l'Oriol Moro. És una dreta de lo més canalla que hi ha. Per això jo entenc que Fuster que no li diguera. Bé, és, és la dreta que tenim i no, no podem enganyar-nos. Ara, el PSOE, el PSOE representa eh, els liberals de l'Estat, representa el bipartidisme, eh? és el Sagasta, és Cànovas i Sagasta. Eh? Uh -huh. I això s'ha de trencar. Tenim que entrar al segle XXI i no podem entrar en el model del segle XIX, perquè és que, a més, el segle XIX va ser un model fals, va ser un model importat d'Anglaterra perquè aquells senyoritos s'exilaven en Anglaterra, tots els tios amorosos i companyia, i tragueren del sistema anglès el, el bipartidisme quan Espanya no, no és plurinacional. Espanya té una diversitat que no pot donar lloc a, a, a un sistema electoral com l'anglès ni a un recanvi per, per molt científic que parega, que, que, eh, ojo, que tampoc és científic, que el que cal és veure això com funciona també i les competències, perquè en un sistema anglosajón el, el Parlament no té la importància que té en, en un sistema continental europeu, que això és l'altra història, no? I, i, i és una que no se sap. bueno, pues, trencar el bipartidisme en el desfondament del, del, del PSOE, jo pense que dona pas a, a una fragmentació del, del Parlament, si aconseguen els resultats, que això serà ja un apropament a la modernització de, de, de l'estat espanyol. Mm-hmm. I probablement el, el canvi de sistema el veurem al llarg d'esta legislatura fins i tot en la següent. I també jo crec que també tindrà molt que veure com, com esdevinga el que està passant en Catalunya. Ahí, eh, clar, com has comentat jo, abans, és no la volia, punta de llança. Però, jo no clar. volia mentar-lo, per, perquè, per exemple, que no estic mirant-se cap al nord, però, evidentment, evidentment és, les, el, més, és el repte més important de la nova legislatura. És el més important per a Espanya. O sigui, el Rajoy ho ha hagut que reconèixer al final, però és el més important. Eh, sí, com tu dius, eh, ara és el moment, ara és el moment perquè si s'obre una escletxa al sistema, a partir d'ahí es comença el clàssic xoc de l'acció-reacció en el que se retroalimenten els canvis i s'acaba en una imatge, en un escenari que és imprevisible, no se pot descriure. Jo no sóc capaç. Què, què, què, pot, què pot aparèixer? Doncs pues, el que siga però algo que se corresponga més a la realitat, que no hi ha és que este divorç tan tremendo que existeix entre una política que l'han creat per ells i sols per ells, en portes giratòries, en prebendes i en beneficis, que són absolutament desvergonyits, perquè, vamos, és que, és que eh, és que és algo que diu, bueno, com és possible que en la que està caigent pues, eh, la Trinidad Jiménez ara se'n vaig a Telefònica i això se fa a públic? És que ni, ni èticament. És que jo seria la Trinidad Jiménez, escolta, i, i, i, i me donaria pànic. Anar, anar pel carrer, si jo t'ho he pensat, clar. Però com donar-li la raó al sistema d'una forma tan flagrant? Però clar, tens el Felipe González del Supuro, de lo que queda d'aquell guerrillero, el tio amic de l'Slimiste mexicà, i, i, que, i que vinga així a donar lliçons de democràcia i parlant de bolivarianos i parlant de lo que... Com, com, com, com és possible que aquesta gent visca en, en el planeta Terra? Ja no en Espanya, sinó en el planeta Terra. Estan, estan absolutament en un, en un núvol, que és lo típic del segle XIX. Vamos, torno a insistir, és que era, era una Espanya irreal, era una Espanya que no tenia cohesió social, una Espanya que, no, que el poder era cada un el que tenia. Uh -huh pues, molt bé, jo crec que ja ho podem dir així, ha sigut, una... ha sigut molt fructífer, la veritat. I... Jo crec que ha sigut una bona conclusió per a, per a veure la situació actual. Per a veure, i res, a veure què ens deparen aquestes eleccions, que, que jo crec que l'expectativa és màxima. Jo crec que cal il·lusionar-se. Jo penso que són unes eleccions que tu has dit molt bé, representen una enorme novetat. No, no té res a veure en, en, en, en el que coneguem és obrir una porta a un escenari eh, molt, molt atractiu, perquè pot, pot eh, ser una fotografia més real que la que fins ara coneixem.